بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے میزبان عبد القدوس اور شاہ جوید چودھری اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ جی شاہ صاحب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بہت متحرک کیا جا رہا ہے بڑی خبریں ہیں آج آپ کے پاس جی بالکل سہیل ظفر چٹھا کو جو ہے D G D G anti corruption establishment جی بالکل اور یہ جو ہے اب دیکھیں جو ساڑھے تین سال چار سال لوٹا ہے کمایا ہے کھایا ہے بنایا ہے یہ سب جو ہے سب پھڑے جان گے سب پھڑے جان گے شاہ جوید صاحب کا موقف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گیم ہے جناب والا اب آپ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور ایف آئی اے کے ذریعے الیکشن جیتنے کی پلاننگ کر رہے ہیں فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے سہیل ظفر چٹھا خوفناک ترین پولیس آفیسر ناظرین تین صوبوں کے سنگوں پر کیا کیا گل کھلا کر آئے ہیں اس موصوف یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے شاہد صاحب یہاں اسلام آباد میں کتنی کہانیاں ہیں ان کے بارے میں اب تو حال ہی میں وہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد بھی تھے اچھا عبد القدس صاحب میں بڑا یہ کہ جب کوئی افسر جو ہے تعینات کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ویسے ایک بات ہے جی کہ اگر اس طرح کا کوئی آپریشن ہوگا تو اس اس میں بھی عمران خان کا ہی فائدہ ہے ظاہری بات ہے چھانٹی چھانٹی ہاں، چھانٹی ہو ہو ہو جائے جائے گی گی ہاں ناظرین جائے گی جو کرپٹ لوگ ہیں اس طریقے سے فارغ ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کا جو اصل اور نظریاتی ورکر ہے وہی بچ جائے گا خالص پی ٹی آئی اور جس طرح کی عوامی لہر ہے پھر اصل اور اچھے لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے یہ اچھا، تو آپ عمران کا فائدہ کر رہے ہیں اچھا، بہت شکریہ صاحب مہربانی کریں اور پی ٹی آئی کو پاک صاف کر دیں کرپٹ لوگوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ ایرانی تیل بیچنے والا کیا بنے گا ان کو بھی رگڑ دیں ایرانی تیل بیچنے والوں کے بارے میں تو سہیل ظفر وہ خود تین صوبوں کے سنگوں پر ناظرین دو ضلعوں میں ڈی پی او رہے ہیں اور بڑے زوردار ڈی پی او رہے ہیں آپریشن کیا آپریشن توبہ کے نام سے کچا ایریا کا جو مشہور چھوٹو گینگ تھا اس کا کلا کما کیا سہیل ظفر چٹھا نے وہ وہاں پہ بھی رہے راجن پور اچھا۔ میں بھی رہے اور رحیم خان میں بھی ڈی پی او رہے پورا سندھ کا کا گھوما پھرا ہے اور یہی ہب ہے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا جس میں سب سے بڑے جو کھلاڑی تھے وہ اس وقت کپتان کے ایک دو کھلاڑی ہیں تو اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس میں کپتان کا ہی فائدہ ہے کون کون سے یہ تو آپ کو پتا ہوگا اچھا میری بات سنیں وہ جو آپ اپنے ضلع کی بات کر لیں چونکہ ابائی تعلق ہے آپ ہاں کا جی، ضلع سے رحیم یار خان سے تو نیو بس سٹینڈ کے ساتھ ایک پل تعمیر کیا گیا کروڑوں کی لاگت سے جی جی ٹوٹ گیا ڈیڑھ مہینے میں پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا اب اس میں سوراخ جگہ جگہ جو ہے اب بیریئر لگائے گئے ہیں تو یہ کرپشن ہے کون پوچھے گا ان سے سہیل ظفر چٹھا پوچھیں گے تو دینا پھر ان کی میں کہتا ہوں سہیل ظفر چٹھا صاحب اگر جو بڑے ڈاکو ہیں ارب پتی اور کھرب پتی ڈاکو ہیں اگر انہیں فل فرائی اور ہاف فرائی کریں گے تو وہ پوری قوم کے ہیرو ٹھہریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جائے گا جو لیگ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ میں نون لیگ اور P P T D M کے جو چہرے مہرے ہیں وہ انہیں مجبور کریں گے کہ صرف سلیکٹڈ لوگوں کے خلاف کریں کرپشن میں جو ہے یا تو فرائی کا کوئی دخل نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے جناب رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے بڑے ہاں۔ بڑے لوگوں کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا آزم جی۔ سواتی کے ساتھ کیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے انٹی کرپشن میں نہیں انہوں نے ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کی انہوں نے ایف آئی اے وفاق میں جو انٹی کرپشن وہ کہتے ہیں زبان جو ہے نا جی، جی۔ تخت اور تختے پہ بٹھاتی ہے یہ بات نہیں ہے ہاں، زبان رانہ سناؤلہ کی زبان اچھی ہے تو ساد اچھا۔ رفیق کی اچھی ہے وہ رندہ پھیرنے والا جو ہے نہیں اچھا کی اچھی ہے رندا پھیرنے والا اور وہ مریم باجی کو جو ہے جس ان کے خلاف باتیں کرتا ہے عمران خان کے خلاف اور محترمہ بشرا بی بی کے خلاف جو زبان نون لیگ والے اور پی ٹی ایم والے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے اچھا بشرا صاحب بشرا پھر پھر یہ پھر ہمارے دوست اچھا، ہیں جو اسلام آباد کے جتنے ہمارے پٹواری صاحب ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اچھا پھر باسن ساڑھے تین سال تین سال جو ہے بشرا کو بشرا بی بی کا نون لیگ والوں نے پی ڈی ایم والوں نے لیکن جیسے ہی سکینڈل سامنے آئے اور ان کی کرپشن جو ہے کیا کیا گھریلو خاتون ہے ناظرین انہوں نے کرپشن کی اچھا ان کے بیٹوں کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہوا اور وہ جو مانیکا صاحب ہیں ان کے احساس احساسے بڑھ گئے دیکھیں بھائی میرے ان کے بیٹے جو پہلے تھے اب نہیں ہیں وہ بھائی آپ منیکا کا کہاں چلے گئے بات تو ہم سہیل ظفر چٹھا کی کر رہے ہیں آپ کا تعلق ہے ضلع ریمیر خان سے کوئی پرانا واقعہ سنا دیں چٹھا صاحب کا چٹھا صاحب شیئر کریں نا دوستوں کے ساتھ پرانی یادیں چٹھا صاحب کے دور میں جو ہے ہماری بھی آپریشن توبہ ہوا تھا ہماری بھی ملاقاتیں رہی ہیں آپریشن میں ہم بھی رپورٹیں کرتے رہے ہیں ساتھ آپ نے جی بالکل تو بڑے اچھے پولیس افسر تھے کپتان بہت اچھے ہیں اور اللہ کرے کہ میرٹ پر جو ہے وہ کام کریں بالکل ہم دعا گو ہیں سہیل ظفر چٹھا کے لیے کیونکہ جو چھوٹو گینگ تھا وہ ڈکیٹی مارتا تھا لاکھوں روپے کی یا کروڑوں روپے کی اور اگر وہ اغوا برائے تاوان کرتا تھا تو وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے تو وصول کرتا تھا لیکن اب چٹھا صاحب کو جو مشن دیا گیا ہے جو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان ڈاکوں کے بارے میں ہے جو کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہیں اور کروڑوں کے اور اربوں کے ڈاکے مارے ہیں جنہوں نے سرکاری محکموں کے وہ افسران ہوں یا مافیا کے لوگ ہوں یا سیاستدان ہوں اب سہیل ظفر چٹھا ان کے لیے خوف کی علامت بنے گا ہماری دعائیں اس حد تک تو سہیل ظفر چٹھا کے ساتھ ہیں کہ اگر اکراس دی بورڈ وہ سب کے خلاف کاروائی کریں لیکن باجوا لیگ نے اور باجوا کی باقی آدمی نے جو انہیں مینڈیٹ دیا ہے ان میں وہ ٹارگٹ کی لنک کریں گے سیاسی ٹارگٹ کی لنک اور شکار کریں گے صرف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والوں کا صرف آپ ایک ظفر چٹھا صاحب سے ڈر گئے اچھا اس وقت جب آپریشن ہوا تھا تو سندھ میں جو ہے وہ پیر محمد شاہ صاحب تھے سہیل حبیب تاجک صاحب جو ہیں اور سہیل ظفر میں راجن پور میں تو ادھر سے ادھر آتے تھے تو تاجک مارتے تھے ادھر پیر محمد شاہ اور ادھر چٹھا صاحب یہ سارے افسر جو ہیں اسی طرح جو آپریشن اب بھی ایسا ہی ہوگا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں سہیل ظفر چٹھا مارے گا اور ایف آئی اے میں ابر رانا سنا بیٹھا ہوا ہے تو یہ والی بال کھیلیں گے <laughs> والی بال ہی ہوگا اور جو والی اس میں جو بال ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ہوں گے مجھے تو یہی لگ رہا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن میرٹ کی بات کریں گے اچھی باتیں کریں گے اچھی بات ہے ہم دعا کو ہیں سہیل ظفر چٹھا کے لیے انہیں نئی تعیناتی مبارک ہو آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں ابھی تو ابھی دو چار گرفتار ہوئے ہیں تو چیخیں جو ہیں وہ رحیم یار خان تک پہنچ گئی ہیں اسلام آباد سے جب آپ خوفناک قسم کے پولیس افیسر لگائیں گے تو پھر چیخیں تو نکلنی ہیں جناب والا آپ کے جو ارادے ہیں جو عزائم ہیں رانا ثناء اللہ کے ان تعیناتیوں سے اس فیلڈنگ سے نظر آ رہے ہیں بات سیدھی ہے اب جو ہے نا آپ پی ٹی آئی والوں کو کندھا چاہیے رونے کے لیے جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا بہت کچھ ہوا بھائی بہت کچھ ہوا ہے ہم اگر ہم کیا ہوا آپ کو مثال دیں نا صرف صرف الزامات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں بات کریں نا کس کس نے کرپشن کی ہے نام تو لیں کسی کا تین سنگم کے صوبوں صوبے کی بات کر رہے ہیں تین صوبوں کی ٹیل کہہ لیں یا اچھا، تین صوبوں کا سنگم کہہ لیں آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہاں کے ایم پی ایز نے ایرانی تیل بہت بیچا ہے بہت بیچا ہے ایرانی تیل یہ سارا کچھ جو ہے نظر آئے گا اب اور اس کے علاوہ جو سڑکیں بنی ہیں وہاں پر پکی سڑکوں کے اوپر پھر لک ڈال دی گئی بھائی کیا کیا سب پھڑے جان گے بھائی اچھا جی ناظرین اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نگران حکومت ہے اس کا اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ آ کر کرپشن پکڑے گی یا وہ الیکشن کروائے گی کہتے ہیں الیکشن ہم سے کروائے نہیں جا سکتے اور خزانے میں جو کیا تھا جو منتخب حکومت کے کام ہیں وہ نگران حکومت کر رہی ہے جو نگران حکومت کا کام ہے وہ کون کرے گا آپ لوگوں کے کرتوت تھے پیچھے خزانے میں چھوڑا کیا تھا آپ نے کیا پالیسی دے گئے آئی ایم ایف سے آپ بھاگے ہو ٹھیک ہے جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے آپ کا گزارا نہیں ہے سولہ ارب ڈالر جناب والا سولہ ارب ڈالر قومی خزانے میں چھوڑ کر گئے جو اب تین ارب ڈالر ہیں اپنے پاس وسائل کیا تھے کیسے چلانا تھا ملک کو ایسے ہی ہوا نا کہ جاتے جاتے دس روپے پٹرول نیچے کر گئے جبکہ آئی ایم ایف سے بگڑ گئی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے وسائل آپ کے ہے نہیں آپ خرچے کر رہے ہیں اخراجات کروا سادگی ناظرین جتنی سادگی کپتان نے کی ہے اپنے اختیار کی ہے اس کا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی لیکن اب امپورٹڈ سرکار اوپر بیٹھی ہے اور نیچے نگران بیٹھے ہیں اور نگران کا کام الیکشن کروانا ہے احتساب کرنا نہیں ہے یہ یہ کس آئین میں لکھا ہے بتائیں نا جناب آپ کے دھرنوں نے آپ کے دھرنوں نے آپ کے جلوسوں نے ملک جام کر کے رکھ دیا ہے ساری مشینری ساری مشینری جو ہے وہ ساری اس کو روکنے کے لیے لگی اس کے حفاظت کے لیے لگی اور ساڑھے چھ سو کی سیکورٹی ابھی بھی اس کے پاس ہے نہیں جناب والا اب نگران حکومت کے لیے جو فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اس اس کا کرائٹیریا کیا ہے یہ بھی سن لیں لاہور سے یہاں لاہور میں اور یہاں اسلام آباد میں ساری خبریں سب سینا گزر چل رہا ہے کہ جناب رانا ثنا اللہ نے بنیادی کرائٹیریا کیا رکھا ہے کہ وہ پولیس آفیسر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگائے جا رہے ہیں اینٹی کرپشن میں اور مختلف اضلاع میں اور ایف آئی اے میں خاص طور پر ان اس ان مختلف اداروں میں جو احتساب اور کرپشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں کہ کم از کم جس نے سو دو سو لوگوں کو فرائی کیا ہو اور ڈھائی تین سو لوگوں کو ہاف فرائی کیا ہو اچھا عبد القدو صاحب سہیل ظفر چٹھا سے آپ ڈال رہے ہیں وہ انٹی کرپشن میں انکاؤنٹر نہیں ہوتا وہاں کیا کریں گے وہاں پر انکاؤنٹر نہیں ہوتا ہاف فرائی بھی نہیں ہوتا فل فرائی بھی نہیں ہوتا ہاف فرائی فل فرائی نہیں ہوتا لیکن جو تشدد کیا جاتا ہے بہیمانہ تشدد اس کا کیا آپ کریں گے انٹی کرپشن میں کب پکڑیں گے کب تشدد کریں گے یہ ان کو صرف ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے جناب والا جسمانی ریمانڈ جب گرفتاری ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے ایف اچھا، آئی ابھی تو خبر آئی ہے خبر نہیں تعیناتی ہو گئی ہے جناب اب پھر اس کے بعد بھائی ابھی کاروائی تو کوئی نہیں ہوئی کیوں ڈر رہے ہو آپ آپ نے اگر کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے یہ بتائیں کیا کیا تو پھر اس طرح کے آفیسر آپ اینٹی کرپشن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگا رہے ہیں جب ناظرین آپ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ہاف فرائی اور فل فرائی کی شہرت رکھنے والے سہیل ظفر چٹھا کو اسلام آباد لگا دیا گیا ڈی آئی جی آپریشن جب عمران خان نے لانگ مارچ کا پروگرام کینسل کر دیا سڑکوں پر احتجاج کا پروگرام کینسل کر دیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طریقے سے ان کو رگڑا جائے یہ تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آ ہی نہیں رہے خود گرفتاریاں دے رہے ہیں تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب کنگز پارٹی چونکہ بنانی ہے اور پی جی ٹی آئی کے M N A M P A توڑنے ہیں تو اینٹی کرپشن میں half fry and full fry والا <laughs> خوفناک قسم کا پولیس افیسر بھیجا جائے جس کا نام سنتے ہی کچھ جو پرانے کھلاڑی ہیں جو پرانے کاریگر ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے وہ سوچنے لگ جائیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر ہی رکھی جائے جیل برو تحریک کی اصلیت میں آپ کو بتا دوں جی بتا کہ فواد چودھری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز نیچے سے کریں گے مطلب gross gross root root level ترقی وہی سے شروع ہوتی ہے ہاں بھائی یہ ترقی پی ٹی آئی کی ادھر سے شروع ہوتی ہے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی لیڈر جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں اور ممی ڈیڈی بچے کہاں گرفتاری دیتے ہیں بتائیں مجھے یہ سارا جو پاکستان ہے وہ ممی ڈیڈی بچوں سے نہیں بھرا ہوا نئی نسل جو ہے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کراچی میں لاہور میں فیصل آباد میں اور جی ٹی روڈ پر جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے جو نوجوان نسل ہے شاہد جاوید صاحب آپ نے ان کے جذبات کا کبھی اندازہ نہیں لگایا اچھا ویسے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو دو سمنیاں تحلیل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی کیا ہوا دو دو مطلب پنجاب پنجاب اور خیبر پختونخان کی اسمبلیاں حکومتیں ان کے پاس تھی شیلٹر ملا ہوا تھا پروٹوکول ملا ہوا تھا کرپٹ آدمی شیلٹر کی ضرورت ہو یار کوئی کرپٹ آدمی کو دو نمبر کام کیا اسے کیا شیلٹر چاہیے اس نے توڑ انہوں انہیں کہا میں اپنے گھر سے ایک چیز کام شروع کرتا ہوں میں خود توڑوں گا تو ان سے مطالبہ کروں گا اچھا، خانہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے توشہ خانہ کی نہیں تو جو عمران نے مطالبہ کیا کہ پچھلے چالیس سال کا توشہ خانہ کا ریکارڈ کیوں نہیں نکالا جاتا اچھا صرف ایک گھڑی کا آیا پورے پاکستان میں اچھا۔ چالیس سالوں میں اچھا میری بات سنی یہ تو وہ بات ہے نا کہ ایک چور نے چوری کی کہتا میں نے نہیں وہ اس نے بھی کی اس کو کیوں نہیں پکڑا اور یار تو اپنی بات کر باقی اپنی بات کریں گے نہیں چلو دوسرے چور کا موقع پھر آپ بیان کر دیں دوسرے چور کا موقع جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں نہیں پکڑا بھائی انہوں نے کیا کیا ہے ایک دو مرسڈیز لی ہوں گی اور کچھ پلاٹ اپنا کیا کہتے ہیں کچھ دوسرے تحفے لیے ہوں گے کوئی گھڑی تو اس دور میں شاید نہیں آئی نا پہلی دفعہ گھڑی دی گی اچھا میری بات یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ریکوریاں کر لیں گے جو کرپشن کی ان کے پیٹ سے نکالوں گا کیا کیا کس سے لیے یہ تو باجوا کی وجہ سے نہیں ہو سکا جناب سیدھی بات کریں نا باجوا ہر دفعہ باجوا رستے کی رکاوٹ بن جاتا تھا باجوا کس کا تھا ناظرین میں آپ کو ایکسکلوسیو رپورٹ دے رہا ہوں شاہد جوید صاحب جو کہتے رہے ان کا موقف ہے ان کی ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہیں آج بھی سیدھی بات میں کروں گا شاہد صاحب آپ آپ پٹواری صحافی نہ بنے مہربانی کریں آپ صحافی رہیں مفتا مفتا آپ دیکھیں نا اس کی پالیسی میں اتفاق کرتا ہوں اس آدگار پہ نہیں کر رہا ناظرین اصل فیلڈنگ یہ سیٹ کی جا رہی ہے کہ ایک باجوہ لیگ بنانے کا منصوبہ ہے ایک نئی مسلم لیگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس میں تمام جماعتوں سے جو پاورفل جو عرب پتی لوگ تھے جو جو ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ساتھی تھے لیکن وہ عمران خان کے ووٹ بینک کی وجہ سے پی ٹی اے کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر رہے جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہیں جہاں شاہد خان کا عباسی ہیں یہ لوگ سب علیم خان الیکٹیبلز کہہ لیں یا کاروباری لوگ کہہ لیں انہیں اب انہیں رگڑا لگایا جائے گا میں آپ کو ایکسکلوسیو رپورٹ دے رہا ہوں اسی کے تحت یہ فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے سہیل ظفر چٹھا کو خام خواہ نہیں لایا گیا ناظرین یہ باجوہ لیگ ہے جو باجوا کی باقیات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں اور بڑے سخت دن آنے والے ہیں جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے لائلسٹ ہیں اور اسی کے ساتھ اب ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں نئے ایشو کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ پاس حاضر ہوں گے شاہ صاحب اجازت لیں جی جی اجازت دیجیے ناظرین اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نما میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ